człowieku, to jest Lasiu. Flex up, stretch out, big man, whoa whoa. Flex up, stretch out, big man, whoa whoa. Flex up, stretch out, big man, whoa whoa. Flex up, stretch out, big man, whoa whoa. Flex up, stretch out, big man, whoa whoa. Flex up, stretch out, big man, whoa whoa. Don't see no murders out me. Go tell the cops, I bet you don't get no murders out me. those beams. That white hoe love me. That white Flex up, stretch out, big man, bow up. Flex up, stretch out, big man. Stawaj z ziemi, po wrogowie skopią ciebie jeszcze mocniej Oni głośno drwą i krzyczą, lecz ten z ich śmieje głośniej Oni są przy tobie tylko wtedy, kiedy dobrze Nagle masz czas, jak mam rolek, sypniłeś jak miałem problem no, gdzie na swoich plecach ciągnę hordę Pedo pies, mam wokół dzikie psy i wszystkie głodne Jak biją nóż mi w plecy to zarobię trochę sosu Imperator dziwko spalam paczkę swoich prochów Czyli do mnie ciągle mowa srebrem, a męczenie złotem Dlatego wcześniej byłem dla nich tylko małym chłopcem Teraz trochę urosłem, teraz się jebiesz wiesz bossem 925 pluję fakty, mówię co chcesz się nie boję Każda hiena co mi szczeka znowu kurwa kończy marnie Najpierw był pod spodem lekarz, tak się przeciwko, ja stoczyłem batalię Nie ma nic za darmo dziwko, ja się urodziłem na dnie Flex up, stretch out, big man, hold on cops Flex up, stretch out, big man, whoa whoa Flex up, stretch out, big man, whoa no man,